在周一的部分，我们会逢到的是月空天牢日，因此呢，要切记，就是在当天尽量不要进行一些，比如说自产啊、交易啊，这很有可能呢，会让你做的一些决定或是决策呢，导致呢一些限制或者是比较负面影响的成效。所以在这一天呢，请尽量呢以保守的作风呢为主要的做法。 而在当天呢，也是适宜做普渡的。不过要提醒哦，当天的这个主祭者不宜是生肖属老虎的朋友哦。接下来我们来看一下，是周二这一天，我们会逢到的是大偷休日。这也意味的是，家中如果有一些摆件啊，或者是想要适当的去调整一下家具的位置啊，都可以呢，不用特别的看日子跟时刻，呃，就可以呢，呃，顺势的呢去做一下调整。 当天同时也逢到了咸池的新宿入到这一个日柱，因此呢，针对属马以及属老鼠的朋友们，在当天呢，跟那个异性的一个互动，或是跟一般的人际互动上呢，都要切记多加的注意，因为你的这个呃心情呢，就比较容易会有起伏，或者是比较多的内心的剧场，甚至呢，你可能这个不满的情绪都比较容易呢，在。 周二这一天呢，不小心就爆发哦。那再来在当当天呢，适宜做生粉粉，还有包括就是想要做美甲开运的朋友，也可以适合在这一天做指甲，或者是男性朋友可以直接用剪指甲的方式来有达到除晦的效果。那当天呢，也很适合呢，可以做简易的一个装修的部分哦。 而在周三这一天，我们会逢到的是山上天狗日哦。光看这个名字，我们就知道呢，这一天呢，其实大部分的事情呢，尽量都是少取的。那可以针对哪几件事情来做呢？比如说，我们可以在当天，呃，剃头，好，那再来就是可以做针灸以及这个美容，哈。比如说我们要做脸啊，或者是说全身要做舒压，在这一天是可以做的。那么在这一天呢，这个天狗跟山上的这个星数呢。 特别会针对属猪以及属蛇这两个生肖的朋友呢，呃，做到一个影响，而这影响呢，就是切记我们在出行的时候，开车或是行走在路上呢，都要格外的注意周遭的一个安全哦，才是最主要的。而在周四这一天，我们会逢到的是天罡五戌日，需要特别特别的去注意，尤其是本身呢本命里面有带魁罡的朋友。 在这一天真的不能够吃牛肉跟相关的加工食品。再来就是呢，它会耗掉你的元气，以及呢也会让你的运势呢更加的低哦。所以呢，切记，如果在当天呢能够吃那个方便素呢，会更是理想。这一天我唯独可以做的一件事情就是补强，也就是如果你的这个居家或是办公室啊，因为我们可能有这个地震啊，然后导致的这个。 呃，墙啊，出现一些裂缝什么的，那就是很适宜可以在这一天呢，呃，用这个补土呢把它给扶平哦。好，那再来呢就是周五这一天，这一天呢我们逢到的是董公选药的吉日，因此在当天呢也很适合可以新工哦动土，也是很适宜可以去做祈福跟开光的事宜。那么切记在当天如果要普渡的话。 不宜有属马的朋友当主祭者哦。再来就是周六这一天，我们会逢到的是当月的月忌日哦。因此呢，基本上会建议呢，除了入殓跟安葬这两个事项，其余呢尽量少用这一天为首要的这个。 呃，使用模式。那再来就是周日这一天，我们会逢到的是中元节。而中元节这一天呢，在道家来讲，我们称它为地官赦罪，因此有蛮多的人呢，也会选择在这一天呢去做普渡哈。那那么要切记的就是呢，在这一天，因为同时也逢到的是月破大号，还有呢，我们的旺会逢到的这个时辰呢，也就是。 月圆的时辰会逢到的是，呃，晚上的这个八点零三分。因此，我们会建议哦，在这一天，我们如果要去做这个拜拜，或者是说祈求赦罪的话，尽量呢要在我们的这个晚上的八点以前呢，把这些事项给完成，这样可才可以呢，代表我们会迎接一个新的起头，能够以换新的一个方式呢来做。 再次的一个启程哦，所以针对想要转运呢，或是想要祈求赦罪的朋友们，请务必记得哦，我们的这个呃段落的一个完成，务必就是要把金子也画完的，就是要在晚上八点之前啊完成，那就可以达到这样的一个强运的效果。接下来，让我们来看一下，就是当。 周的这个运势王呢，又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属老鼠的朋友，而第一名呢，是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而基本上呢，对这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜就像逢到了第十三个月亮，尤其是针对女性朋友呢，会是旺上加旺。 而这个第十三个月亮代表是什么？它就有点类似像我们会很久违的逢到一次二月二十九，或者是逢到农历的闰月，所以它代表的是呢，这个是你的，这个周遭的人事物啊，有一些情况呢会逢到一些聚集的一个突发的巨变，但是这些变化呢都会给你迎接哦新的一个历程，也就是会给你带来新的一些机会。 所以呢，你的内心的世界也好，或者是你内心的想法跟作为，也一定要能够因应，然后并且跟上这样的一个巨大的改变，那你才可以从这当中呢，顺利的呢，达到更好的一个结果。好，那再来呢，我们来看一下，就是个别生肖的朋友在当中要注意的事项又有哪些。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在这个礼拜基本上是属于金鱼上升。金鱼上升代表是什么？有的时候我们会说，哎，你这个人怎么有金鱼脑？代表呢，才跟你讲的事情呢，后后一秒你就忘了，你的记忆力呢非常的短。但是呢，在这个礼拜为什么要这么样去？ 称呼属老鼠的朋友呢，因为它代表的是你必须要很快速的把上个礼拜的不顺遂、失望或者是说呃难过的事情呢，都把它抛到脑后，这样子你才可以在这个礼拜呢，重新的呢去迎接一些好的事情。如果你一直沉浸在一些不快乐的状况， 那么你就没有办法去 enjoy 当下，或者去迎接当下的一些好的事物哦，你也很容易会错失过。再来呢，属老鼠的朋友在当周要留意的天数有一天是周六。下一个生肖呢，是我们属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个礼拜，请务必呢要正视事情，千万千万不可以逃避哦。而且呢，尤其是呃面临的一些那个。 要抉择啊，或者是要做决定的事情呢，在这个礼拜最关键就是你一定要直接的去交手，丢直球出去，你会有意外的收获。反而扭扭捏捏的不敢去呃成就的话呢，会让你呢绑手绑脚，而这个成效呢就相对的会打折哦。在当中呢，属牛的朋友呢要留意的天数是周一。 下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜，请务必呢要贯彻想法，它也代表是你千万不要有那种七分钟热度，而且也不可以呢让自己的这个呃心呢有摇摆不定的一个状况，决定的事情就要往这样的一个方向去做，这样子呢事情才会拿得稳，才可以走得准哦。在当周呢要留意的天数是周一。 下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要再次解读的一周，而再次解读也会代表是你要把你原本你以为的、你认为的、你觉得的一些人事物或者是事情呢，你要打破那个框架，重新去思考，或许你可以从这当中呢，领悟到不同的东西，包括。 可以会从不同的 approach 去切入一些事情，让你呢在经手的事情呢都可以迎来更好的一个结果。而属兔子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是周二哦。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于争议不断的一周，而这个呢也会代表的是呢，呃。 你呢，一直把自己呢处于在前线，而在前线的时候久了，你就要注意你的手段是不是绝对的正确的。很多时候，你可能就结果论，你是达到了你想要的，或是上面公司所指派需要的结果。可是呢，你不一定是最后的赢家，因为你可能在这当中呢得罪了一堆的人，而你自己呢，即便知情，也却没有去做一个后续的。 这个呃，捕捕牢的一个动作，所以在这个礼拜呢，要小心，不要把这个争议呢变成一个隐形的一个危机哦，藏伏在你的周边哦。那么属龙的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周日哦。 下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜，请务必呢要找出优势，而这优势不限于你自己，它可能是包含了你的团队，或者是说你所属的公司，或者是你你所隶属的一个地方或团体。而这个优势呢，在这边呢是要让你知道，是我们在生活中或是在工作上。 不时的都会面临这种所谓的随堂考，也就是常常就会有一些，呃，突发出来的这个呃事项，那它其实都是来考验你的能耐、跟你的能力跟判断的一个状况，有没有办法顺利的去处理一些危机哦？所以呢，你只要记得把你擅长的事情哦，把它表现出来就好了，不要太过的去刻意的去想要。 呃，包装自己，呃，这样子你才可以把你的优先呃，这个优势呢，在这种情况下呢，好好的突出哦。那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数，有一天是周四。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于需要重新布局的一周，而这个重新布局的这个新呢，也可以用。 爱心的这个心的这个字来去做取代，它代表是呢，不管你是在跟人互动啊，或者是做事啊，你都要带人，也要带到心哦。那不是只有想的是说把事情做好就好，同时呢，也要顾及到这个心的层面。所以在感情的部分来讲，对于属马的朋友呢，也是需要呢，呃，做多一点的妥协，可以让感情呢更加的顺遂。所以。 请记得哦，在当周呢，属马朋友要好好的用心去体体会哦，不要把你的人生跟工作呢，呃，被无谓的框架呢给限制住了。在当周属马的朋友要留意的天数是周五哦，切记有有一些该交的呃工作啊，或是进度呢，尽量要提前哦，不要拖到最后一刻才去赶鸭子上架。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜。 会有这种总被牵制的一个感觉，那这个感觉呢，会让你觉得是说，怎么好像很多事情都是要被摆布的，没有办法受控制。所以，针对属羊的朋友，在这个礼拜，建议你们要先好好的去呃反省一下，为什么主导权不在你身上了？为什么优势不在你这边了？ 你要去想到，你知道了原因呢，你才有办法呢去改变它，改变你现在的这个局面哦。在当周属羊的朋友，留意的天数比较多，分别有周四、周五以及周六，所以建议哦，你在这几天呢，真的就是属于要静下心来，好，然后好好思考你现在所做的方向是不是正确的哦。 下一个生肖是属猴子的朋友，而属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于敏捷行事的一周，这也代表是尽量要改掉你的这个，呃，都停留在想法而没有作为的一个这种习惯，更要把自己呢容易有这种拖拖拉拉的这种行为，哦，把它降到最低，尽量呢把你想要做的事情呢付诸行动。 对你在这个礼拜会是比较好的，因为起了头，你才会有这个想法，想把它继续跟进跟完成。但是完全没有起头的一个状况之下，你就会一直给自己很多的理由呢，去呃却步。所以在这个礼拜，要放胆的、哦用心的、加速的去做你想做的事情。当中属猴子的朋友要留意的天数是周日。 下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是属于绩效，好，也就是，呃，要注意的是我们的这个领导成效的部分，因此会建议呢，属鸡的朋友呢，在这个礼拜可以运用逆向工作法，逆向工作法就是代表 working backwards，而且你要以 客户的出发点为主轴，以客户所期望的体验呢为主，那这样子去设计或是去包装你们的的这个方案或者是这个呃企化产品，会达到更好的一个成效哦。接下来呢，也要提醒我们属鸡的朋友，在这个礼拜要留意的天数是周二。 下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于走在前端的意识，那么这也会代表的是呢，你会呃想要把事情呢都尽量的能够提前的一个去布局，那这针对尤其如果你是呃老板啊，或者是属于高阶主管者、管理阶层的，那么你这一个走在前端更不可以只有单纯是在当季或者是下一季。 好去做思考，而是必须要去提前规划三到五年后的一个产品啊，或是计划，这样子你才能够确保这间公司，或者是说你在这个行业的，你可以看到或是可以预期呢发展的空间在哪里哦。那么属狗的朋友在这个礼拜运势相当的旺盛，所以没有需要留意的天数。最后一个生肖是我们属猪的朋友在当周 请务必呢要精准掌握，而这精准掌握呢，代表是你要很清楚的了解这个供需，好，再来呢，你的计划呢要够明明确，要够清楚，不然呢，你在推动的东西呢就会呃。 很容易呢卡住哈，如果你够清楚的话，你就知道要在哪里去使这个力，或者是资源要投在哪里，才比较不会让你白费力气哦。所以在这个礼拜呢，要把你的子弹呢放在对的地方。再来呢，让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属猴子的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而基本上呢，在这个礼拜呢，你们呢最大的这个这个优势呢，就是在于你的魅力呢会非常非常的十足，而且你的自信心呢也可以让对方呢呃容易呢没办法把这个视线呢转移开你的身上哦。 在这个礼拜呢，要让我们的感情更加的稳固跟强健的方式，就是呢，让对方看出你是很独立而且有信心啊，有魅力的那一个样子。而且最好呢，就是呢，不要呃被大环境给受限，要依你的心啊去行动。那这样子就比较容易可以打动对方，还有提升两人的这个关系哦。 以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微信号或是下方的官网联系老师。还有，如果你们愿意帮老师把影片分享出去，更是给老师更大的一个鼓励哦。我们下周再见了，谢谢大家本期的收看，拜拜。